तो हेलो गाइस आज का वीडियो कमाल का होने वाला है पेटीएम मॉर्निंग ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूँ तो चलो आपको दिखाता हूँ पेटीएम अली ऐप देखा इसको हम करता है क्लिक क्लिक करने वक्त इधर लोडिंग होएगा लोडिंग होने के बाद में इधर पासपोर्ट मोबाइल नंबर पासपोर्ट देना चाहिए देने के बाद इधर देखो अभी एक भी वॉलेट में पैसा नहीं है हम किधर से अभी लाएगा तो चलो हम इस पर क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद में क्या होता है तो इसमें एक रुपया मुझे मिल रहा है एक रुपया को हम क्लिक करेंगे और सौ को हम चलाएंगे कैसे क्या कैसे पैसा कमाते हैं तो हम इसको क्लिक करते हैं ये वाला को सॉरी इसको हम नहीं करते हैं सॉरी इसको हम क्लिक करते हैं इसको क्लिक करने के बाद में हम इसमें खेलेंगे कौन सा कॉन्टेस्ट अच्छा है एक रुपया मिला है तो एक रुपया तो हम खेल नहीं सकते हैं तो दो रुपया चाहिए तो दो रुपया तो मेरे पास नहीं है तो चलो मैं एक रुपया खेल के देखता हूँ क्या सा होता है मेरा इसमें कॉन्टेस्ट में नहीं हो रहा है एक रुपया इधर पैसा अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है दो सौ पाँच सौ तीन हज़ार पाँच हज़ार एक हज़ार दस हज़ार ऐसे डिपॉजिट करना पड़ता है इसमें कितना सारा लोग पैसा लगाता है ग्रुप पे दो रुपया दस रुपया सौ रुपया पाँच सौ एक हज़ार पाँच हज़ार इसमें ऐसा कॉन्टेस्ट लगाते हैं और काफ़ी इधर कॉन्टेस्ट है देखो एक दो तीन चार पाँच छः कॉन्टेस्ट है छः छः कॉन्टेस्ट में आपको कौन सा पसंद है वो वाला खेलेगा आपको पक्का गारंटी के साथ अर्निंग मिलेगी पेटीएम के अंदर बट गाइस अगर आपके पास कोई काम नहीं है घर में अकेले बैठे हो तो ये गेम खेल कर थोड़ा टाइम पास कर लो पैसा भी हो जाएगा इनकम भी हो जाएगा तो मेरा इधर एक रुपया है इधर अभी इसको विड्रॉ कर नहीं सकता है फिलहाल इधर हमको सौ रुपया जैसा लगेगा इसमें शेयर है इसको शेयर करके हम व्हाट्सअप फेसबुक इधर भी देगा तो मुझे जो भी डाउनलोड करेगा तो पैसा मिलता है अगर कोई भी इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर कहीं भी शेयर कर सकते हो चलो अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो का और वीडियो को आम तक देखो एक बार एप्स को डाउनलोड करके ट्राई करके देखो अगर अच्छा लगे तो फिर इसको लाइक और शेयर करना सब्सक्राइब करना ठीक है चलो बाय